furiosos. Pero todavía no hemos llegado. Así es. <laughs> Estamos preparados ya, ya estamos listos para hacer el trekking de gorilas. Después de tanto tiempo buscándolo y pensando que no podíamos hacerlo, lo logramos. Esperamos ver muchos gorilas, ¿cierto camino Así es. <laughs> bueno, ya empezamos a hacer el trekking. Miren el palo que le dan a uno de gorila. Vamos con una pareja de suizos iban tres personas, tres rangers y una persona que pagó, una, la señora suiza para que le cargaran la manera. Ahí ya va Camilo. Nos pusimos la capa porque está lloviendo mucho. Ya tenemos dos horas, como pueden ver esa vegetación totalmente dura y ahí vamos. Bueno, el señor está poniendo más eh, filo al, pastón de él como pueden ver está lloviendo y vamos, ya vamos a ver el entrar Bueno amigos, mire esa cosa tan divina, miren ese animal, qué cosa tan divina, qué cosa tan maravillosa, dio la pena, estoy feliz. Allá hay un gorila, este es un gorila con la espalda plateada. wow vale la pena esto, eso es lo que más divino de este planeta. Ahí hay otro. Bueno, mire este animal, este guerrilla tan divino. Mire lo que estamos viendo, Dios mío. Aquí está Marga, al lado de él. No, esa es la cosa más. Ahí viene otro, mire, ahí viene otro. No, amigos, esto sí va la pena pagar esto. Eso es la cosa más divina que vi en mi vida. Mírenlos. Aquí está el otro. En Ciudad hábitat. Dios mío, ¿qué estamos haciendo? Aquí en África, Dios mío. Miren, este es el, este es el gorila El macho. Tiene la espalda plateada, se llama gorila bueno, pueden ver a Margaret nomás, ya vienen a... Hay que dejarlo, dejarlo. Pasó el patrón. El patrón llega. Y aquí pueden ver otro. Aquí hay otro, como pueden ver. Ahí están, comiendo. No está funcionando mal la cueva, ¿no? Ahí pasó otro, miren. ¡Ay, no lo puedo creer! Ya viene otro gorila. Pero esta casa es tan divina. No se más, realidad. hay una familia de 15 gorilas. como Esta es la mamá. No crean, es difícil porque está lloviendo y sacar la cámara es un poco complicado. Pero estoy encantada con los gorilas. Bueno. Sigo lloviendo muy fuerte amigos, pero es maravilloso ver esto a 6 metros lo que está aún Miren, miren la mamá. Qué cosa tan divina. Que tiene 26 años. amigos, África es, de lo, buenísimo, lo mejor. Pues para ver esto vale la pena, la verdad. Bueno, estamos felices. Ahí vamos. Bueno, cuatro horas dándole. Sí, yo estoy muy feliz, la verdad, porque ese animal es lo más bonito que hay en este planeta, la verdad, verlo en vivo y en directo, tenerlo tan cerquita y pues, no, es una experiencia única en la vida, de verdad. Estoy muy agradecida con la vida, con el universo, por tener esta oportunidad, de verdad. Miren el juguete del niño, Miren cómo juegan acá con una cicla hecha de palos. ¿Ah? ¿Pueden creer esa belleza? Miren. <laughs>